मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कदम संभाल कर watch your steps watch your steps फिसल मत जाना डोंट स्लीप डोंट स्लीप यह चर्चा में है it's in talk it's in talk दोषी कौन है who is to blame who is to blame यह लीजिए पैसे here is the money here is the money यह लीजिए pen here is the pen here is the pen लो टीचर आ गए here come the teacher here come the teacher pencil से मत लिखो don't write with pencil don't write with pencil आग जली रहने दो keep the fire on keep the fire on छत टपक रही है the roof is dripping the roof is tripping lakh lakh धन्यवाद thanks a million thanks a million line में खड़े हो जाओ stand in line stand in line थोड़ी देर सो लो take a nap take a nap मेरा हाथ पकड़ो take my hand take my hand बकवास बंद करो stop this nonsense stop this non sense तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है yours is better yours is better Vinod ज़रूरतमंद है Vinod is needy Vinod is needy मेरे पास आओ कम टू मी कम टू मी अब रोना मत don't cry now don't cry now अपनी आंखें पोंछो wipe your eyes wipe your eyes इसे लिख लो write this down write this down उन्हें जगा दो wake them up wake them up इसे आजमाओ try this out try this out इसे अभी आजमाओ try it now try it now एक बार करके देखो take a chance take a chance फिर से दिखाना मुझे सो मी अगेन सो मी अगेन मुझे गलत साबित करो prove me wrong prove me wrong एक निर्णय लो take a decision take a decision वह हार रहा है he is losing he is losing कुछ नहीं बदला है nothing has changed nothing has changed a पीछे घूमो he turn around he turn around यह किसी का गिर गया someone dropped this someone dropped this कुछ गलत लगा something felt wrong something felt wrong जो जी में आए करो knock yourself out knock yourself out अहंकारी मत बनो don't be egoist don't be egoist विनम्र बनो बी पोलाइट बी पोलाइट उदार बनो बी फ्लेक्सिबल बी फ्लेक्सिबल अच्छे श्रोता बनिए be a good listener be a good listener वह अब वह दुखी है she is sad now she is sad now अध्यापक बाहर है the teacher is out the teacher is out मैं अच्छी तरह हूँ I am well I am well आप पूरी तरह ठीक हैं You are quite right. You are quite right. Nisha एक नर्स है Nisha is a nurse Nisha is a nurse वह दिल्ली में रहती है she lives in Delhi she lives in Delhi उसके पिता वकील हैं her father is an advocate her father is an advocate यह मेरी अपनी किताब है this is my own book this is my own book कितनी सुंदरता what a beauty what a beauty शाबाश अच्छा खेले bravo well played bravo well played पंखा बंद कर दो switch off the fan switch off the fan घड़ी चला दो set the watch going set the watch going